احكي معليش ارض الله ارض الله بحاري يما مقهور يا نسيم فكر لو طالب الجيش اسمح لي صاحبي الثقة والكلام jamais, jamais n'être ça, jamais. Non, non, non, non, non, non. Même que love, moi. يا ماجد عايزين غفلنا كي كان جدا وشوف كي ولا كي وصادق قصيدة عالتوبان بزوي أفغي دوزي خليني مدوزي أوصي قصيدة عالتوبان بزيامو لدير الخير ميامور كل شي كيفوش في لافي زوين تمنيت بخوت كي باصة قليل محبوب طنطر ططا بمبرا بابا دير ما بغيتي كاين الله فين ما مشيتي كاين الله الله حتى نحقق حلمي ان شاء الله شفنا وسطهم وهم لا الخوف داروا شلة ننسى ونعبق مش الا Let's go, let's go.